的，但是在申时，也就是下午的三点到五点的这个时候，我们会逢到的是这个四杀朝天哦，所以呢，好事呢也很容易呢整个翻转哦，变成是凶的。因此呢，在这一段期间呢，也就是下午的这个三点到五点，是不建议做任何的交易啊、斡旋等等的。另外，在周二的部分，我们会逢到的是乌兔太阳日。 及时落到的是卯时，也就是我们早上的五点到七点的这个时刻，在这个时间呢是非常大力，我们可以做放水，而且呢，这一个时间的放水呢是很大力，我们呢在当月呢可以进一月财，也就是一整个月的这个业绩呢都会是不错的，所以会特别呢针对如果你是属于公司行号啊，我们可以在这个时候呢把我们这个。 对应方位的这个聚宝盆哦，说有这个风水摆件的这个水呢，或是鱼缸的水呢，可以做一个更换的一个动作，那会是非常好的。那么在周二这一天也是一样是不利开市的哦。再来就是周三这一天，我们会逢到的是七元一降。一般逢到七元一降的时候呢，都是非常适合可以补财库、补大运的日子。不过要注意一下，当天逢到的是咸池哦。 所以是说呢，对于感情上来讲的话呢，是比较不利，在当天呢去做，比如说，呃，告白呀，哈，或者是求婚等等之类的。那同时这一天呢，也逢到的是天罡日，因此呢，如果你在今年呢本身就有逢到这个天罡星宿的，哈，或者是本命里面就有带魁罡的，都会建议呢，在这一天呢，尽量不要吃牛肉跟相关的加工食品。 那一天呢，还可以透过另外一种方式来帮自己开运，也就是呢，比如说男士呢可以做理发，那女生的朋友呢，我们可以做脸哦，比如说玩脸啊，或者是说美容相关的部分哦，来让我们的这个脸部呢可以焕发，让人家呢更想要呢亲近你。再来看一下，就是周四这一天，我们逢到的是重上日哦。 所以，在这一天呢，切记是非常不利我们做交易的哦。那但是呢，他讲的呢是针对一些琐碎的，或者是呃大型的一些交易，除了一个东西以外，也就是呢，当天呢，我们呢可以做自产，因为呢，我们这个理财呢，它是星数呢落到了这一天的时候呢，代表的是我们的钱呢会。 也走，但是如果我们是用在自产上面的时候呢，通常呢，它可以代表的是说这个不动产或者是我们所置的这个这个标的物呢，就比较呢可以是留住的。好，再来让我们来看一下，就是周五这一天，周五这一天呢，我们会逢到的是四离日。那么在四离日这一天呢，我们有几件事情是适合做的。 第一个呢，就是在这一天呢，是很适合可以开生坟哦，还有就是破土的。还有呢，如果说你今年有犯到血关呐，老师有提醒你们必须要捐血的，来化掉这个血刃的力道的朋友，也不妨呢，也可以利用周五这一天呢来做捐血的动作。再来看一下周六这一天，我们会逢到的是一个新的节气，在这个。 接近傍晚的时间哦，也就是我们的十七点三十八分会迎接春分哦。那么在这一天呢，我们有几件事情是可以做来让我们的整体运势呢可以再提升。第一件事情呢，就是我们在这一天好是很适宜可以到附近的庙宇去拜拜祈福。另外呢，就是我们在这一天呢，可以把手边的这个零钱呢，把它就是。 换成整钞之后呢，存到银行里面哦，那它是可以帮我们带来一个不错的好运的，因为它会代表的是说我们呢没有这个分，而是把东西给汇集在了一。另外，在这一天也是非常适合做开仓的，尤其是当天出库呢很大力，就是可以转出货财。所以，荧幕前的准老板们，如果说你们呢有在。 准备要入仓的、要贩卖的一些商品哦。那么在周六这一天，我们可以统筹一下。再来就是周日这一天呢，我们会逢到的是春社。那春春社这一天刚好它逢到的是真灭日哦，因此呢，除了喜事不宜之外呢，在当天正常来讲，我们都是删除不取，就是当做这一天是完全不为所用的。所以在周六。 天呢，如果我们要办任何的事情呢，尽量都是安排在这个这一周的前半段去做处理，会是比较理想的哦。另外呢，我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是我们属兔子的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜，我们的运势呢是相当的不错的，跟那个大部分的，比如说家人啊，或者是同事在相处上都是相当的和谐，而且在这个礼拜，你的交际手腕非常的好。如果有任何事情呢是要去摆平啊，去谈啊，去协调啊，有就是。 由你出面呢，都能够达到更好的一个效果，所以请运用你在这个礼拜呢，可以就是游说别人的这一个运势哦的加分效果去办相关的事情，对你呢的工作上或是在家庭上呢，都会有更好的一个发展哦，可以取得一个更不错的平衡点。接下来，让我们来看一下个别生肖呢，在当周又有什么需要留意的地方。 首先，针对属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，是属于要顺理而行的，而这个代表的是说呢，你你必须要多去聆听，然后不要太过的固执呢，坚持己见。如果呢，呃，大家的要求或者是呃整体上的方向呢，是可被接受的，就尽量呢。 不要跟别人逆着干哦。那么属老鼠的朋友在这个礼拜运势是相当的顺的，所以在这个礼拜我们尽量就当一个 follower 就可以了。好，那这个礼拜并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属牛的朋友，在这个礼拜是属于相互依附的一个状况，而相互依附呢，会代表是你需要仰赖别人，啊，别人也需要那个依靠你。 所以是互相互助的一个状况。如果你是属于独立作业的朋友，在这个礼拜呢，你就会相对的比较辛苦，因为你并没有一个，呃，助的哈，或者是别人来给予协助。这个时候呢，就会非常建议哦，可以在这个礼拜呢多去聆听好别人的意见啊，那也可以达到这样的一个辅助的效果。要留意的天数有两天哦，有当周的周一以及周三。 下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友，在这个礼拜是属于需要打听消息的一周哦。也就是你不要老是呢处于状况外，然后变成都是后知后觉，或者是很多消息呢都是透过别人来告诉你，你才进而的知道。那这样子是不太理想的哦。那再来就是有些消息呢，如果你可以预先知道，你可以呢，先的去做一些准备呀，或者是防范呐。 都会是比较理想的，所以在这个礼拜呢，你的这个这一方面的这个 sense 啊，是需要比较开启的，才是呢可以让你在这个礼拜，呃，碰到任何的状况的时候，才不会被杀个措手不及哦。属老虎的朋友在当周要留意的天数是周二。下一个生肖是属兔子的朋友，在这个礼拜是属于需要察言观色的一周哦。所以呢，如果呢， 别人呢正在怒的时候，你就不应该去跟他谈事情；或者是别人就是眉开眼笑的时候呢，就应该呢赶紧在这个时候呢利落的把一些事情给那个处理好，然后呢去沟通。所以要在对的时间呢做对的事情呢，在这个礼拜呢对你会是比较好的。那么属兔子的朋友在这个礼拜运势也相当的旺盛，所以没有需要留意的天数哦。 下一个生肖是属龙的朋友，在当周是属诚心加分的一周哦，也就是呢，你必须要真的在沟通上面呢，要让大家觉得是说，并没有就是藏私啊，或者是说你并没有就是拐个弯在讲话，或者是想要套人的话，哈，不要让大家觉得你的这些套路太多，最好就是用一个很平稳的心，哈，很诚意的这种。 心态去面对你周遭的人事物，那么别别人呢在看待你的时候呢，也就比较能够用同样的心态来面对你，事情呢也就会顺手的比较好处理喽。那属龙的朋友在当周要留意的天数是周一，下一个生肖是属蛇的朋友在当周是属于需要打破藩篱的一周哦。 那么这个要打破的方式，老师会建议你可以，我们可以用自己的一个幽默感啊，哈，以及呢，呃，用比较柔性的一个沟通的方式呢，来打破这些面。对于呢属蛇的朋友呢，会是比较理想的。当中呢要留意的天数呢有两天哦，除了周二还有周四。 下一个生肖是属马的朋友，在这个礼拜呢，要预防的是内忧外患了。也就是呢，尤其是如果在工作上，那你很有可能碰到你的组员不合作，长官要求多，或被变成像夹心饼干啊，上下都这样子压挤分的呢，伤心哦，而且呢又伤脑。那么如果是在家里的话呢，那可能就是亲子关系呀，还有跟长辈的关系呀，好，跟另一半的关系都会有一些。 存在，所以这个时候是很需要呢，一个环节一个环节的慢慢的解除哦。那这样子呢，才不会呢，呃，莫名的每方都得罪，然后让自己这里不讨好的局面哦。属马的朋友在这个礼拜要留意天数相对的比较多，除了周三之外，还有周五以及周六哦。非常建议这个礼拜呢，尽可能哦，那个事情呢要。 要要沟通啊，或是要说的时候呢，都尽量呢要三十哦，那么才比较不会莫名的得罪他人。另外就是我们属羊的朋友在当中呢是需要有多一点的主见哦，不要老是呢别人说东你就说东，别人说西你就跟着说西哦，不要太容易的被人家给左右了。这个时候呢要把。 想法呢，勇敢的给表示出来，对你会是比较好的。这个礼拜要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日哦。下一个生肖是属猴子的朋友，在这个礼拜是属于应急之动的一个礼拜哦。它也会代表是说，我们在生活上可能已经就是到了一个极点，而这个极点呢，也会意味的是说。 呃，如果是静止的东西呢，那它就会开始动起来，就会有一些变化；如果是在动的东西呢，它就可能呢会开始定格，而要产生下一段的一个不一样的状态。所以呢，不管你的现在呢所面临的事情啊，不管是工作上或是感情上，可能是僵局，或是可能是突破，它可能都会突然呢跳跃，然后变成不同的另外一个模式。 心里要有一个心理的准备哦，那这样子才会是比较踏实的。下一个生肖哈，在我们提到属鸡的朋友之前呢，属猴子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是周五哦。下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。那属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，是需要呢，呃，要学会用人得当哦，也就是呢，你要把人摆在对的位置。 比如说他就是内勤啊，你如果硬要他去，呃，做外勤，那他本身又是扭扭捏捏的，包括他个性上就不适合。你再怎么样去做这样的一个 job rotation，然后让他去尝试呢？你也只是在把这个精力呢花在不对的地方上哦。就要把这个人力哦放在对的地方，那么他们才能够发挥的极致，才能够呢真正的帮助到你哦。 那么属鸡的朋友呢，在当周呢要留意的天数是周六以及周日。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜呢是属于等待时机的一周哦。也就是如果你现在呢想要做什么决定都是不对的，也是不宜的，因为呢状况还在改变，所以在这个时候呢下一个定论呢对你来讲都是不利的啊，不管是在感情上或是人际上啊，工作上都是一样的。 尽可能，我们在这个礼拜呢，就是先观望哈，啊，会是比较理想的。尤其是如果你有想要转换跑道的友们哦，当周要留意的天数呢是周六以及周日。最后一个生肖是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜原则上呢是属于充实长进的一周哦。这礼拜你会觉得是说，哎，我好像。 过的呢，时间过得好快哦，因为根本所有的事情呢，都是一个一个接着来，然后呢，也很顺利的，一样一样的完成，所以在这个礼拜，你的成就感呢，跟完成度呢，都会是非常好的。当周呢，并没有需要留意的天数哦。好，接下来让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是我们属猴子的朋友，第二名呢是属龙的朋友，而第一名呢是我们属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，我们要注意的就是，如果你有期待呢，对方回心转意，又或者是你希望呢，这个我们可以重新一段这个关系哦，或是挽回的，那么这三个生肖朋友要务必记得哟。 这个是需要呢，用你的真诚，而不是动用你的小脑筋啊，呃，也不是说你故意创造一些什么机会就能够顺利的进入到你想要的一个模式哦，因为在这一个状况呢，你的对象呢，可能他们是还不知道要去感恩，好，或者是说去呃 appreciate，哦，你。 所以说，如果这三个生肖的朋友，你们是处于希望呢，让感情是属于重生的状态，挽回的时候呢，尽量呢，不要在当中去，呃，往这个方向去执行哦，而是呢，尽量是以诚心哦，再来就是以耐心的模式呢，去磨合，让对方呢，再来回头了去看待这段感情，会是比较好的。 所以在这个礼拜不要太急的去整理感情的部分会是比较理想的。但是如果是针对新的恋情，这三个生肖的朋友在当中呢，就是比较适合可以去展开新的桃花哦。所以呢，也可以让自己呢，不光在多一些的一些社交活动啊，或是多一些的媒介去认识新的新朋友喽。 以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的 LINE 群组加入老师。我是金英老师。我们当周呢，还有这个新春点灯的最后一梯的法会以及元的法会，想要参加的朋友们，请赶快尽速报名哦。我们下周再见了，拜拜。